Merhabalar güzel insanlar. Ehlen ve sehlen. Arap olan oydu. طبعا اليوم سنتحدث لكم عن مدينة طرابزون بشكل سريع عاشت هذه المدينة في القرن السابع ما قبل الميلاد في فترة حكم الروم البيزنطيني والفرس كذلك تم فتح المدينة من قبل السلطان مهمت الفتيح وأيضا تم بولاية قام بولايتها السلطان يوسف سلم أيضا هي محل ولادة السلطان سليمان القانوني كذلك تمت زيارة هذه المدينة ثلاث مرات من قبل مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك طبعا وكما يعلم الكثير تقع مدينة طرابزون في الجزء الشمالي الشرقي لتركيا ضمن رقعة البحر الأسود أيضا يحتوي آه، تحتوي مدينة طرابزون على مطار دولي فيه رحلات مباشرة بين طرابزون ودول أوروبية متعددة كذلك بين طرابزون ودول عربية متعددة نذكر منها المملكة العربية السعودية الكويت قطر الإمارات العربية المتحدة يبلغ عدد سكان المدينة 312 ألف فرداً من ناحية المناخ فتمتاز طرابزون بكثرة أمطارها أما من ناحية جمال وسحر مدينة طرابزون فتمتاز بهضابها وسهولها الخضراء تجذب هذه الطبيعة الخلابة السواح من مختلف الدول ومن الأماكن السياحية التي اشتهرت مؤخرا نذكر Uzungöl, Zigana, Haçka, Karadağ, Hıdırnebi. نعم جبل كرداغ وكذلك مرتفعات النبي خضر بالإضافة إلى جمال الطبيعة الساحر لمدينة ترابزون فتعد هذه المدينة غنية تاريخيا وثقافيا ونذكر من هذه المعالم التاريخية مابت سملة متحف آيا صوفيا كاسر أتاتورك متحف ترابزون İklalet Bostep olmadı orası. Unuttum. Onu ألتا يازمشتم tamam. çünkü. Tamam. Tamam. أما من ناحية التعليم في مدينة ترابزون فكم جامعة توجد في مدينة طرابزون جيران؟ Camiatan. هم. Camia Karadeniz Teknik hı hı. ve Camiatans Camiatans ne ya? <laughs> Neydi cami? أما من ناحية التعليم فجيران كم جامعة توجد في بو نريد في ده. أما <laughs> <laughs> Deneme 1 2 1 2 Ama من ناحية التعليم في مدينة طرابزون Alper gülerek bakma. Dön arkanı. Evet. Şimdi daha güzel. أما من ناحية التعليم في مدينة طرابزون أما من ناحية هذا هذا يتر أما من ناحية التعليم في مدينة طرابزون فكم جامعة توجد في مدينة طرابزون جيران؟ Camiatan, camia Karadeniz Teknik, e, camiat e, Avrasya. طبعا جامعة أفراسيا هي جامعة خاصة وجامعة كارادانيز تكنيك هي جامعة حكومية تستقبل هذه الجامعة العديد من الطلاب الأجانب والأتراك بفضل المنح الطلابية التي تقدمها الجامعة نفسها ومن خلال برامج التبادل برامج تبادل الطلبة مثل برامج إيراسموس. أما من ناحية الطعام والأطباق التي تمتاز بها مدينة طرابزون فنذكر لكم بعض الأطباق منها كويماك ترابزون بيديسي Akçabat كوفتيسي tavada هامسي كايغانا أما بالنسبة لوجبات اللحوم فنوصي السواح العرب خصيصا بتذوق لحم العجل والغنم عند زيارتهم للهضاب الخضراء وبالنسبة لكفتة أكتشبات فنوصي بأحد هذه الأماكن نهات أستا جميل أستا كورفزت <laughs> في النهاية لن يندم من يقوم بزيارة مدينة ترابزون hoşçakalın. مع السلامة <laughs> نترككم مع هذه الإطلالة الجميلة.